crispy guys Kali ini kita akan buat pizza tipis crispy teflon Bahannya sederhana, bikinnya gampang No mixer No oven Pizza kriuk enak dan renyah Seluruh keluarga pasti suka Cocok buat ide jualan makanan. Hmm, enak banget guys. Hmm, crispy banget guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Tepung terigu cakra 250 gram, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ragi saf instan 1 sendok teh, bread improver ibis 1 setengah sendok teh, minyak sayur 1 sendok makan, air es 150 ml. Bahan untuk topping bebas sesuai selera. Kali ini kita akan membuat topping yang original, yaitu keju mozzarella dan saus tomat. Cara membuatnya. Tepung terigu, gula, ibis, dan saf instan diaduk sampai merata. tambahkan air esnya dan aduk lagi. Masukkan garam, masukkan minyak sayur, lalu aduk sampai merata dan kalis. Bagi adonan menjadi 8 bagian, lebih kurang masing-masing beratnya 50 gram. Adonan tersebut untuk ukuran mini atau personal dengan diameter 15 cm. Kalau mau ukuran sedang, adonan bisa dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing beratnya 100 gram. Adonan tersebut untuk ukuran diameter 24 cm. Setelah dibagi, tutup adonan dengan kain atau plastik wrapping. Diamkan selama 30 menit. Setelah itu, tipiskan adonan setipis mungkin sampai selebar yang diinginkan dengan menggunakan pipa roll. teflon atau tanpa oven. Rapikan bentuk adonan sesuai teflonnya. Adonan siap untuk dipanggang. Panggang dengan api yang sangat kecil. Panggangannya harus ditutup supaya bagian atasnya matang merata. Untuk ukuran mini, panggangnya selama 10 15 menit. Untuk ukuran standar, panggangnya selama 15 sampai 20 menit. Jangan lupa untuk diperiksa, jangan sampai hangus bawahnya. Sebelum diangkat, kita berikan toppingnya. Taburkan parutan keju mozzarella yang agak banyak supaya lebih mantap. thank you saus tomat secukupnya. Tutup kembali sampai kejunya meleleh. Angkat dan sajikan panas-panas. Tipis crispy sudah selesai. Siap disajikan untuk keluarga atau untuk jualan. Hmm, rasanya sama seperti di restoran pizza Italia asli. Hmm, ras ras. Hmm, kejunya mantul. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan juga ke teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya kasih.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 Bisa sebagai menu makanan atau sebagai cemilan. Cocok buat ide jualan makanan rumahan ibu rumah tangga. Yuk kita mulai. Bahan-bahan jamur enoki 200 gram, tepung lapisan, tepung terigu 200 gram, tepung mejena 50 gram, bawang putih bubuk 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh lada seperempat sendok teh telur ayam 2 butir bahan tumisan bawang putih 3 siung bawang merah 3 siung cabai rawit 5 buah daun bawang 1 batang garam setengah sendok teh Kaldu ayam 1 sendok teh Lada seperempat sendok teh Minyak untuk menggoreng secukupnya Cara membuatnya Jamur enoki dibuang bagian akarnya Kemudian potong masing-masing agar terpisah Campur semua bahan tepung lapisan dan aduk sampai merata. Telur dikocok dengan air untuk celupan. Taburi jamur ke tepung Kemudian celupkan ke telur Taburi jamur ke tepung. Kemudian celupkan ke telur. Taburin kembali ke tepung. Jangan diremas-remas supaya tidak menggumpal. Goreng dengan api kecil sampai kering dan menguning. angkat dan tiriskan minyaknya Bawang putih dikeprek dan dicincang halus Bawang merah dipotong tipis-tipis daun bawang dipotong tipis-tipis cabai rawit dipotong kecil-kecil Tumis bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan cabai rawit sampai matang dan harum.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 Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Stik kentang keju mercon jajanan anak sekolahan enak dan pasti laku anak-anak pasti suka pedesnya mantul Hmm, enak banget guys Hmm, yummy Crispy banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan Kentang 500 gram atau 3 buah yang cukup besar Tepung maizena 80 gram atau 7 sendok makan munjung. Keju balok 80 gram. Cabai rawit 15 buah. Cabai rawitnya bisa ditambahkan atau dikurangin sesuai selera. Daun bawang 1 batang. Kaldu ayam 1 sendok teh. Garam setengah sendok teh minyak sayur secukupnya untuk menggoreng. Cara membuatnya Kentang dikupas dan dicuci Kemudian dipotong kecil-kecil Lalu direbus sampai matang Setelah matang, angkat dan dihaluskan dengan menggunakan dihaluskan dengan di blender atau diulek. Daun bawang diiris tipis-tipis rata. Kemudian masukkan cabai, keju, dan daun bawangnya, lalu aduk lagi sampai merata. plastik kentang keju mercon siap untuk dicetak dan dipotong-potong. Untuk mencetaknya bisa menggunakan kantong plastik. Masukkan adonan ke dalam plastik. Tekan-tekan sampai tipis dan merata setebal setengah sentimeter. Bisa menggunakan pipa roll atau botol. Setelah tipis dan merata, gunting plastik bagian atasnya. Potong-potong dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar setengah cm. supaya tidak lengket, pisaunya bisa diolesi air atau minyak sayur atau tepung. kecil supaya tidak cepat hangus luarnya. Gorengnya sampai garing supaya crispy. Angkat dan tiriskan minyaknya, lalu diamkan atau didinginkan. Stik kentang keju mercon siap untuk disajikan atau untuk dijual. Hmm, so hot. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan juga ke teman-teman yang lagi cari ide buat jualan jajanan. Hmm, yummy. Hmm, endes. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. sate pisang salju. Ide jajanan anak sekolahan. Pasti laku dan untung gede. Hai happy guys. Sebentar lagi PSBB sudah selesai. Sekolah sudah bisa mulai masuk lagi pada awal tahun ajaran baru Juli 2020. Siap-siap bikin makanan jajanan anak sekolahan buat jualan. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Buah pisang. Boleh pisang apa saja. Saya akan memakai pisang raja. Adonan kulit. Tepung terigu 200 gram. Gula pasir 50 gram. Mentega 40 gram telur ayam 1 butir, garam 5 gram atau 1 sendok teh. Gula halus untuk taburan. Tusuk sate. Minyak sayur untuk menggoreng. Cara membuatnya. Pisang dikupas dan dipotong kecil-kecil ukuran dadu. Cara membuat adonan kulit Campurkan telur ayam, mentega, gula pasir, garam, dan tepung terigu. Lalu aduk sampai merata dan kalis. lagi adonan menjadi 36 buah atau sekitar 10 gram per buahnya. atau 1 sendok teh muncung. adonan dengan empat potongan pisang bulatkan adonannya. Panaskan minyak kecil. Angkat dan dinginkan. dibuat sate sebanyak 3 buah per tusuknya. Setelah dingin, taburkan gula bubuk. Anak-anak pasti suka. Buat jualan jajanan anak sekolahan pasti laku. Bikinnya cepat dan gampang, bahannya sederhana. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Selamat mencoba! Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Bagikan video ini ke teman-teman yang suka memasak. Bagikan juga ke teman-teman yang lagi mencari ide buat jualan. Terima kasih. ubi serut gula keju. Bahannya sederhana, bikinnya gampang dan cepat. Tampilannya unik. Hmm, rasanya enak dan beda. Seluruh keluarga pasti suka. Bisa disajikan sebagai cemilan mewah di acara pesta. Bisa buat jualan makanan jajanan. Bahan-bahan Ubi merah Gula halus Keju batangan Garam Minyak goreng secukupnya Cara membuatnya Ubi dikupas dan cuci bersih Ubi diserut dengan alat pengupas kulit ubi serut direndam sebentar dengan air garam supaya memberi rasa. Ubi serut digoreng sampai agak kering. di atasnya. Taburkan keju parut di atasnya. Ubi serut gula keju sudah selesai. Siap untuk disajikan. Hmm, enak banget guys anak-anak pasti suka. Cocok buat teman minum kopi. Bagus buat ide jualan makanan jajanan anak-anak.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 Cek video-video Happy Day lainnya. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. punya ayam, bikin ini aja. Ceker goreng crispy tanpa tulang. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Gak kalah sama ayam goreng crispy. Bisa buat makan cemilan, semua pasti suka. Hmm, crispy banget guys. Buat jualan oke okay banget. Yuk kita mulai. Bahan-bahan dan cara membuatnya. Ceker ayam 10 buah. Pilih ceker ayam negeri yang besar-besar. Ceker dibersihkan dan dibuang kukunya. Ceker direbus sebentar agar kulitnya empuk. terlalu lama karena kulitnya bisa lembek dan hancur. Dinginkan sebentar. Buang tulang-tulangnya Ceker ayam dimarinasi dengan kecap asin dan kaldu ayam secukupnya. Aduk dan diamkan sebentar agar meresap. Telur ayam satu butir dikocok untuk celupan tepung. Bahan untuk tepung ceker crispy-nya Tepung terigu satu mangkok kaldu ayam 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lada seperempat sendok teh. Bahan tepung diaduk sampai merata. Taburi kulit ceker ayam dengan tepung. Celupkan ke kocokan telur ayam. Taburi lagi kulit ceker ayam ke tepung. Taburi lagi kulit ceker ayam ke tepung. Jadi ada tiga kali proses penepungan dengan dua kali diselupkan ke telur. Tujuannya supaya kulitnya lebih tebal dan lebih crispy. Pada waktu pemberian tepung, jangan diremas karena akan membuat tepung jadi menggumpal. Kalau hanya dua kali penepungan dengan satu kali celupan telur, hasilnya kulitnya akan tipis dan kurang keriting. Siapkan minyak dengan panas sedang. Goreng sampai matang dan menguning. Angkat dan tiriskan minyaknya. Ceker ayam crispy sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Cocok buat teman makan nasi atau buat cemilan. Kalau mau buat jualan, bisa dikemas dengan plastik dan diberi label stiker. Hmm, yummy.